Kyllä, uskokaa se hänkin katsoo minua. Minä olen varattu. Upea, sinä tiedät sen, mutta se ei haittaa mitään. Kyllä, minulla on myös kolme tytärtä, sanotaan kaksi valkovenäläistä ja yksi ryssää. Se on vähän kiusallista. Onneksi hän ei ole täällä, muuten olisi käsilaukut vaarassa. Hän on vähän sellainen.